Oh, assalomu alaykum hamma hammaga shark zoo kanaliga xush kelibsiz bilaman qisqa muddatli fursatdan so'ng yana qaytdim ya'ni bugungi videorolikimda men sizlar uchun ajoyib video tayyorlab qo'ydim ya'ni bugungi videorolikimda men sizlarga qanday qilib windows 10 ning oddiy va yoqimsiz ishchi stolini macos stilidagi chiroyli va ixcham ishchi stolga o'zgartirishni o'rgataman va bu videoda ishlatadigan barcha narsalarimizni linki описанияда bo'ladi bo'ladi va bemalol link orqali ushbu narsalarni yuklab olishingiz mumkin xullas qilib aytganda kerakli ssilkalar описанияda bo'ladi va shunday ekan do'stlar ko'p kuttirmasdan videorolikimizni boshladik xo'sh kompyuterga o'tib bo'ldik va endi Pust menyusidan yoki o'zingiz qo'ygan joyingizdan Google Chrome'ni ochib olamiz va ga download Rocket doc deb yozamiz. Va bizda birinchi chiqqan saytga kiramiz va skачать бесплатно для Windows degan joyiga bosamiz. Загрузить сейчас desak Opera bilan э, yuklab oladi. Opera shart emas, shuning uchun pastiga bosamiz. va bizda skachat бесплатно для PC deb chiqdi va shuni ustiga bossak bizda xavfsiz o'rnaydi, ya'ni softonic.ru saytidan. Va OKga bosamiz, biroz kutamiz. Yuklab olganidan so'ng biz buni открыть папку deganga bosamiz va bizda fayllarimiz ichidan ochadi va mishkaning o'ng tarafini bosib запуск от имени administratoriga bosamiz va bizda so'rovnoma chiqadi daga bosamiz da va bu yerdan o'zimizga kerakli tilni tanlaymiz bizga rus tili kerak va okey va mana biz boshladik endi bu yerdan daleni bosamiz va hech kim o'qimaydigan litsenziya shartlarini qabul qilamiz va я принимаюga bosamiz va dali endi yuklab olmoqchi bo'lgan joyingizni ko'rsatsangiz biz va datadi problems va bo'ldi o'zimizga kerak joyni tanladik va daliga bossak va bu yerdan ham e, tugmani bosib keyin daliga bosamiz установить va bizda rocket top muvaffaqiyatli o'rnaydi va endi bu nechiga kiramiz ustiga 2 marta bossak bizda e, nima bo'ladi eh, database qolib ketibdi ya'ni men buni o'chirib tashlagandim video uchun va bularni olib chiqamiz va sizda tepada chiqadi hozir qanday qilib pastga o'tkazishni o'rgataman buning uchun e, eng boshida kerakli narsalarimizni stolga qo'yib olamiz va bu yerni ham tezlashtirib yuboraman va biz bu yerga o'zimizga kerakli ilovalarni qo'yib oldik va endi e, eng birinchi navbatda men video ostida link qoldiraman ushbu link orqali kerakli narsangizni yuklab olishingiz mumkin bo'ladi va ushbu linkni ichida videoda ishlatiladigan elementlar bor o'shalarni yuklab olsangiz qo'yishingiz mumkin bo'ladi va ikonkalarni ustiga olib borib настройка panel настройка e, настройте значokka bosasiz va bu yerda stillar ikonkalar hali unchalik ham yo'q ya'ni men birinchi olib olaman va pastga tushirishni ham o'zingiz o'rganib olasiz mana va bu yerga ikonkalarni tashlashimiz kerak ya'ni roket tokni yuklab olgan joyimizga buning uchun biz video ostida qoldirgan linkim orqali fayl yuklab olasiz va o'sha faylni ichida kerakli narsalar bor uh, hozir buni my fayllarimni ichida turgan edi buni topib olamiz provodnik va ichiga bosamiz va mana mm. shu uh, rar faylni izvlech qilib olishimiz kerak va bu yerga emas ishchi stolimizga qilamiz va buni извлечьga bosamiz albatta winrar dasturi orqali keyin ehm, o'zi ochiladi mana ustiga bosamiz va bu yerda Mako Simba Shagzu bor. Shuni ochib ikkita qilib olamiz, bittasida Rocket dokning fayllari, ikkinchisida nima bo'lishi kerak? Buni Shift delet orqali o'chirib tashlaymiz. Eskisi shuning uchun ham qolib ketibdi database va kiramiz endi icons va ikonkalarni rocket topning faylining ichiga copy qilib olishimiz kerak bu jarayonlar juda ham oson hozir videoda ko'rib o'zingiz o'rganib olasiz va bu yerda endi настроить значок va endi bemalol ikonkalarni almashtirib olishimiz mumkin va hozir настроить значокка bosamiz va mana bizda ikonkalar Xohlaganimizni qo'yamiz, ya'ni Photoshop, Photoshopnikiga Photoshop. Premiere Pro-nikiga, Premiere Pro Audition-nikiga o'zini qo'yamiz. Va siz ham shu tartibda dasturlarning ikonkalarini o'zinikiga qo'yib chiqasiz va sizda bular to'g'ri bo'ladi. Bu yerini o'tkazib yuboraman. Va endigi navbat bizda korzinaga, buning uchun biz personalizatsiyaga kirib olamiz va Timing nomli bo'limga o'tib, parametri значков рабочего stolaga bosamiz. Va ustiga bosganimizda koordina o'chib turadi. Men o'chirib qo'yganman. Shuni vaqtinchaga yoqib turamiz va dokka tashlab olamiz. Va ishimizni endi koordinani ikonkasini almashtirish bu sal qiyinroq va shunda ham unchalik emas. Buni pustoy korzinaga pustoy korzinaning rasmini qo'yib olamiz полный korzinaga esa to'liq korzinanikini qo'yib olamiz va bu ham bo'ladi va buni yo'qotishni istasangiz boyagidek qilib olasiz xolos va endi bu yerdan keraksiz narsalarni o'chirib tashlaymiz va men tashlab qo'ygan faylni ichiga kirib olamiz va ushbu men tashlagan faylni ichida nima bor ya'ni fonlar Ushbu fonlardan foydalanib siz bemalol kompyuteringizni ishlatishingiz mumkin. Eng asosiysi bu fonlar HD formatda va tiniq bor. Tiniq bor. Va tabriklayman, endi sizning zerikarli rabochiy stolingiz qoyilmaqom va chiroyli rabochiy stolga aylandi. Va do'stlar, bugungi videoroligimiz shulardan iborat edi. Agarda ushbu video sizga yoqqan bo'lsa, like bosing va kommentariyada o'zingizning ijobiy va top kommentariyangizni yozib qoldirishni unutmang. Agarda siz yana videolarimni ko'rmoqchi bo'lsangiz, ushbu ekraningizda chiqib turgan videoni ko'rasiz degan umiddaman.